चिमलखेडे तालुका अक्कलकोवा जिल्हा नंदुरबार सध्या सर्व विस्थापितांचं गाव जुगला वेस्ता पाडवी यांच्या खात्याची जमीन एकोणीसशे चौऱ्याण्णव सालीच बुडून गेली परंतु आजपर्यंत शासनाने त्यांचं पुनर्वसन केलं नाही जेव्हा मी याची माहिती काढली तेव्हा यांचं कागदोपत्री पुनर्वसन झाल्याचं दिसलं परंतु जुगला वेस्ता यांना माहीत नाही की जमीन कुठे दिली आहे जेव्हा आम्ही याची माहिती काढली तर देवमगरा नगर येथील सर्व नंबर साठ येथे जुगला वेस्ता पाडवीसारखेच आठ जणांना गायरांची जमीन दिली तिथे जमीन कसा येणार नाही तिथं ढोरं चरतात अशी जमीन आठ जणांना दिली तुला जमीन दिली का शासनाने ना हा देखील ना जमीन देखाडीच बी ना मान आणि तुला कागदपत्र जमीन तर देवमगरा नगरमध्ये दिलेली आहे हा ते माने यु यो गवर्नमेंट मुळा कोणी कोणी आंबा थोडी कोई ना ता ना देखी में म्हातारा अन पुनर्वसन आंबळी म्हणा पालो गई मान देखाडी ना कोई नाही पण जमीन कुठं मिळाली पाहिजे मिळून घेऊ देतो हाजी जागू कमी आहे तोच नाही अरे कुठे पण जमीन दिली तयार आहे हो. पण चांगली जमीन मिळाली पाहिजे हो, चांगली ती ती दिवजी कामधंदा काय करता कामून ना माझा काय खेळ खेती खेळता हा न दर्जाला पाकवता पाच मजुरी कवतीच खाता कुठे जाता मजुरीला सुग्रम कारखान्यामध्ये पडत ना जात ना म्हणते नाही जमत हो त्यांचं सौऱ्याण्णव सालामध्ये घरे बुडून गेले त्यांचं पुनर्वसन नाही झालं त्यामुळे घर पण बुडा बुडून गेलं खायला काहीच नव्हतं आणि खेडी येऊन त्यांनी दोन तीन वर्षे गुरे सारले असं त्यांनी गुरे सारून मग जीवन बागवलं मग त्यांचं स्वतःची अतिक्रमण जागा काढली आणि ते राहिले आता पण त्यांचं पुनर्वसन झालं नाही मी माझा व्हिडिओ पाहणाऱ्यांना अशी विनंती करतो की माझ्या समुदायाचे न्यायपूर्ण प्रोत्सन करण्यासाठी माननीय उपजिल्हाधिकारी श्री विनय गोसावी सदा सर्व प्रकल्प कार्यालय तळोदा यांना फोन करून दबाव आणावा त्यांचा फोन नंबर आहे झिरो पंचवीस सदुसष्ट दोन बत्तीस एकशे पंधरा मी चेतन साळवे आणि हा माझा समुदाय चेमलखडे नंदुरबार जिल्हा महाराष्ट्रातून इंडिया नटसाठी